no tiene nada que ver con los dientes. Es una flor que después los cositos para el coso y Amor, ¿Qué te pasó? Creo que trata de decirnos algo. Sí, ayer estaba feliz, pero ¿qué te pasó ahora? Por mi nuevo puesto. ¿Ya te dijo tu viejo de qué es? Eh, por mi nuevo puesto, sea cual sea. No sé, le habrá pasado con el viejo. ¡Mi viejo! ¿Qué pasó? Buenas. Buenas. Hola, hijo. Disculpame un segundo. Félix, ¿no te dirías algo para beber? Sí, cómo no. Bueno, Bueno, pero ¿me vas a ascender o no? Mm, esa es la actitud que se necesita, carajo. En tu nuevo puesto vas a necesitar más responsabilidad, vas a tener que ir al frente, pase lo que pase. Pero no me tengas esperando. ¿Qué puesto es? El de Félix. Hoy es el último día en esta empresa. ...estás despedido. Afuera. Ah, algo, hijo? Uno para el padre y otro para el hijo. No hace falta que nos cuentes esa parte. esa parte es esta parte. Papá, antes de que digas algo, déjame hablar a mí. No puedo aceptar el puesto. Thank you.